Компания Пензабур производит бурение скважин на воду. Шнековое бурение. В нашей компании имеется 8 буровых единиц. По разным районам выезжают разные машины. В данный момент производится шнековое бурение. Первые наши скважины в этом году. в работе используется с одной трубы производства завода Химкор. Внизу устанавливаются фильтра. В данном случае щелевой, фи фильтр. установка в данном случае работает на базе автомобиля Зил Бычок. работу выполнять в течение дня. То есть э, ребят приехали в районе 9 часов утра. Вот. Сегодня же скважина будет готова и сдадена. Садные трубы. Имеет глубина трубы 3,07, диаметр 125, толщина стенки пятерка. это 32-я водоподающая труба. В данном случае света нет, был приведен генератор для пробной прокачки скважины. Насос прокачивается, используется с производительностью 3,5 км в час. И в дальнейшем мы видим его работу. туда вставляете? Да, да, да. А трубы так просто, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,